Hola a todos, soy Tini Stuesel y quiero contarles que estoy acá en Madrid y el 18 de marzo voy a estrenar por primera vez mi Coaching Study Tour y los quiero invitar a todos, decirles que pueden conseguir sus entradas en la página Megastar FM. Vamos, corran que quedan muy poquititas. Los espero y los quiero.